初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中北へ帰る人の群れは誰も無口で海なりだけを聞いている 風がたって岬北の外れと見知らぬ人が指をさす息で曇る窓のガラス吹いてみたけどはるかに霞み